ja, hva jeg skal dele. Eh, jeg tenkte jeg kunne dele noe av det jeg eh, har eh, Ja, vet ikke En slags åpenbaring. Mm -hmm. Fordi Ja Ikke sant Det Solfrid snakka om i går formiddag, det, hun tok opp det i åpenbaringene og åpenbaringen om, eh, om, eh, menigheten i Laudikea? Ja. ja. ja jeg kan ikke navnet ditt. Nei, samme det. Ja, det, det å være lunken Jeg har alltid tenkt Egentlig så har jeg vært lunken, jeg òg. For å være helt ærlig. Mm. Og jeg har lyst til å bli mindre lunken. Mm. Fordi det, altså, det er et alvorlig Vi leker jo ikke kirke. Det er alvorlig, det vi driver på med. Det er helt seriøst. Det er folk som dør. Det handler om, eh, om rett og slett liv og død. Det, det er folk som eh, lever hele livet sitt i sånn Ja ja, slik går nå dagene. Ja. Det er folk som lever i egentlig slaveri utenom at de vet det. Ja, sant. Og det er, eh, det er, noe vi må kjempe imot. Mm. Og da kan man ikke sitte inne i, inn i kirka og late som man har fått det, mm. og si ja, ja, vi har det bra. Vi har det bra. Mm. Vi er kristne. Vi blir frelst. Det er ikke sånn, eh, sånn eh, budskapet er ment. Det er ikke ment som at vi skal Vi har fått det, og da, da er vi trygge. Det er ikke sånn det skal være. Det er sånn at vi, skal, vi har fått det, og så skal vi gi det videre. Fordi verden rundt oss trenger det. Og, eh, og da, da, er det viktig at vi én leser, får tak i sannheten, og, og to at vi forstår det. At det ikke bare blir ord som ja, ord, bare ord, som ikke som går bare inn og ut. Men at vi forstår det og, og får det inn, inn, på en måte som Der vi liksom eh, begynner å se sammenhengen. Og da må man Da kan man ikke bare lese og så bare Ja, det var noe fint. Da har jeg lest eh, ordet for dagen, og da kan jeg eh, gjøre alt det andre jeg gjør. Da kan jeg ta oppvasken. eh, men det handler om at man liksom eh, Man leser, og så Hva var det som står der? Hva står det? Hva betyr kjø? Det står kjødet. Hva betyr kjød? Hmm. Eh, her står det kjødet det, Så står det masse stygge ord etterpå. Noen dumme ord. sånn Splittelse. Hils deg kjødet. Så her står det ånden. Hva betyr ånden? ikke sant? Man må liksom, man liksom eh, ta det sånn derre Fordi man, man Altså, når man blir født på ny, så jo, blir man jo født på ny. Da er, man, da er man, jo en liten unge. En liten unge, så må man lære seg å lese. Lære seg å lese. Da må man starte med liksom A. Ah, B, b, b. Man må lese sånn der. Det er veldig tungvint, og det føles sånn. Dette er en av de vanskeligste bø bøkene å lese noensinne. Jeg har lest masse bøker som så tykke. ikke sant? Ja. Kjempeenkelt å lese. På engelsk. Jeg leser så tykke bøker på engelsk. Det er enkelt. Denne boka her, på norsk, ja. kjempevanskelig. Ja. Eh, fordi dette er faktisk Det er faktisk eh, ordet. Ja. Det er, det er sannheten. Og ja. Og når vi har ikke sant? Når én har lest det, og to har forstått det, så kommer den vanskeligste delen som jeg tror vi fleste setter oss fast på. Det er at vi må gjøre det. Vi må utføre det. Vi må faktisk praktisere det. Ikke sant? Når vi har forstått det at vi trenger Ånden hver eneste dag for å fungere som kristne i hele tatt så, så kan vi liksom ikke bare Ja, det var fine ord. Uh, ja, da Ja, jeg forstår det. Jeg forstår det, Gud. Uh, nå? Så venter man eller noe sånt nå, jeg vet ikke. Kommer på ballongen og så blir fylt, og så Å, det var en skikkelig god ballonghelg. åh. gleder meg til neste. Ja. Det, en, det, er, det jeg har lyst til å komme meg ut av det. Og, og komme meg inn i eller ikke ut av det, men ha mer av det. For det handler om å få mer av det. Så at, at Når man kommer hit fram, fram på Ballingenhelgen og sier liksom eh, Ja, og blir fylt, ikke sant, så bare Mer, mer, ikke sant. så, bare, og så legger man seg ned, og så kommer man seg opp igjen etter en, etter god påfyll. Og så, og så, og så er hverdagen over. Og så når man kommer hjem, så, så er det ja, vanlig. Så er det slik går nå dagene. Ja. ja. Og, men det ja, ja, det jeg Det jeg vil jeg, jeg, snakker til meg selv egentlig nå. Eh, ikke sant? Det er det jeg, det jeg gjør. Eh, så, så du må ikke få ta noen fordømmelse i at jeg driver og sier at de er lunkne. Jeg snakker om at de er lunkne. Eh, dermed så har jeg lyst til å begynne å, å faktisk faktisk bruke mer tid på å lese og forstå det, og, og utføre det, og, og bli fylt med ånden. Ikke sant? For det er sånn det det står i, i ja, i, i, det, i og åpenbaringen om det å være lunken. Ja, egentlig så er det ganske enkelt, det med å være lunken. Fordi hvis du er lunken, hvordan slutter man å være lunken og bli varm? Det er egentlig ganske enkelt man varmer det opp. <laughs> Det er ganske enkelt. Og hvordan varmer man opp? Jo, man bruker noe som kalles ild. <laughs> Ja. Og ild, hvis dere har forstått det, så er ild det samme som ånden. Det er som å bli fylt med ånden for å slutte å være lunken. Mm. Ja. Bare <laughs> Men det er